嗨，各位同学，大家好，我是李汉老师。我今天来介绍我们的城市语言。我们的城市语言呢，会先从这个不插电的绘本先开始。大概上了两个月之后，我们就进入到所谓的 Scratch Junior。那 Scratch Junior 学得很熟练以后，接下来我们就进入到 Scratch。等到 Scratch 很 OK 以后，我们就进入到所谓最后的 Python。啊，Python 也是现在的 Facebook 跟 Google 使用的主要的城市语言。OK，啊，像我们有学生在我们这里去年呢。 去参加世界机器人大赛，在澳洲也是得名的。所以，我们觉得这些东西啊，一定要从小学，从小开始培养，哦，他才会很自然、很正常的去吸收、去接纳。因为既然他教语言嘛，越少接触越好。像当初我要教城市语言，其中一个出发点就是因为我为了想要教我的小孩，因为我知道这一定是未来的趋势。那再来就是，我们自己本身是教数学的，我们教城市语言会有个很大的优势是。 我们可以把数学应用在程式语言上，也可以把程式语言应用在数学上，这两方面都会获得加成的效果。好，希望大家一起来跟我们一起学习程式语言。OK。好。Yeah。Winner winner。Winner winner，来，你 winner 是写在哪里？ 哎，对，有没有？对，我想再用一次。好，这个是什么？你下次可以试试看呐。